Salut! Astăzi este despre a lucra și în dicționar este a efectua, a presta o muncă. Uh, am lăsat de una zi pe internet uh, un mesaj prin care voiam o echipă care, cu care să lucrez, în, uh, să lucreze în cu cineva, aveam nevoie de o actriță pentru grădinițele mele și uh, foarte mulți cunoscuți mi-au spus, băi, eu cred că o să-ți găsești destul de greu. Mi-am găsit mare, Michelle Obama, alegeți oamenii care vă ridică. Mi-am găsit o echipă super, îți pregătim surprize, uh, mi-am găsit uh, și actriță și am face și vlogul, e super și cred că merităm să lucrăm cu oamenii care ne ridică. Ceau!